いや花立たなかったかもしれねえ勝てるなんて言えねえでも勝たなきゃいけねえんだそうでなきゃ俺に命を託してくれたみんなに顔向けできねえ行ってくる行ってくる行ってくる 疲れただろ何かか何か